Lab Euskal Sindikalismo berria gara. Aintzindariak izan gara kapital bizitzaren arteko talka sindikalismora ekartzen, sindikalgintza feminista praktikan jartzen, bagoa zurratxak ematera sindikalismo antirrazista batera, gazte prekaritatea borrokatzera, aize freskoa ekartzen duena sindikalismora. Horixe da Lab. sindikalismo feminista da. Residentzitako emakumeak, beraien hitzak menduinak eskatzea, Bagoaz lab eh, langile guztien etxe komun bilakatzera, bagoaz eh, lantokietan greba eta mobilizazio gehiago antolatzera, bagoaz eh, kalean herri mugimenduekin eskuz esku borroka sozialak auspotzera, eta bagoaz Euskal Errepublika aldarrikatu eta batez ere Euskal Errepublika gauzatzera. Euskal Gizarte Segurantza, Euskal Lankodea, Euskal Esparruz Ekonomikoa, eraikitzera.